Fala galerinha, sejam bem-vindos a Cabe... Cabaceiras do Paraguaçu Cabaceiras a cabeça é Cabaceiras dá pra ver o rio Paraguaçu pela lateral. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Dá dar travada agora aqui, chega o motor apagou e acendeu novamente sozinho. Câmara Municipal. Primeira travessa, navio negreiro. Ah, esse top açaí cupuaçu. Cidadezinhazinha mesmo, né? confecções, tudo fechado na hora dessa. Porra! Não, tem aqui uns pontos abertos. muita moto lugarzinho pra comer tem. Rapaz, <laughs> lanchonete fechada. O mercadinho tá aberto. Uma praça da cidade. Igreja. duas da tarde, a cidade mais fechada que aberta. Olha o casarão, essa é a casa do aí. Um fazendeiro. Alguém do é cheio dinheiro. É o, o Marajá da cidade. Arena Porto Novo. alta visão do Paraguaçu, bonito. Muito bonito, velho. Caralho, velho. Esse é o clímax da, da viagem, né, velho? O Paraguaçu. esse mesmo rio que corta a cachoeira. Ele corta cachoeira mais embaixo. E o que é que a gente vai fazer? Travessia. Eu não sei se tem horário. Eu vou parar, procurar informação e aí eu falo com vocês, beleza? Valeu! Amigo, boa tarde. A ah, travessia sai é horário marcado? Como é que é? é tá saindo agora. Né? Tá saindo agora? Não. Não, não, aqui daqui? Para isso aqui? Sim, É. Deixa eu botar a virada pra lá então. isso aí, pessoal. Vai rolar travessia. A balsa tá aqui puxando. Quantos minutos? Sete minutos. A travessia é 10 reais. A gente vai para outra ponta lá Santo Estevão. E aí, Feira de Santana. Estamos de volta, já para nesse barzinho aí. Tomar um suco, refrigerante, qualquer coisa, tomar um líquido. E a gente volta. Ai, vamos lá. Ei, galera boa. Quero ter vindo de sunga. Tá aqui. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.